أنا لن أستقيل أنا لن أستقيل أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة إسلام الشاطر عشان في منتهى الخطورة آه، في بلاعة في بلاعة مفتوحة والحمد لله وجي أحمد نزل في البلاعة ما كانتش محطوطة كويس Llama al cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paella. Venga, por ¡Oh! ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla. Y el bañador. ella. ¡Y la encontré! Porque te estaba, estaba la ballena agarrada entre mis dientes las piedras de chipiona del faro. Y cuando entra este bebé, el cocinero con una paellera que a veces la vez de ballena. भले इनसे क्यों मुशाहिदे निकली सिंह दो सौ रहती B C R B C R Oğazı bacını de ma gipte. Valla jal kurdu. Allah! Gubarışgar acı ne havası? No vea, vea, para Sevilla. y al último que cuando ya salió la vida de regla, estamos llorando <laughs> Me, me la... Me Y ya no fui más. Me fui andando a hasta hoy. <laughs> Mi mando por la noche a violar la vela, güey, para la cabeza, güey. En el barco hay con esta todavía. En el barco hay con esta todavía. Corre la cocina! ¡Ay! ¡Ay! ay, ay, ay, ay, me ay, ay, dinero del bote.